hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रोग्राम हमें ऐसा बनाना है कि हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं with the help of user अब यूजर से आप एंटर करवाएंगे वो नंबर और उसके बाद एवरेज वो कैलकुलेट करके दे दे प्रोग्राम ऐसा आपको सेटअप करना है ठीक है तो एवरेज को कैलकुलेट कराने के लिए जैसे मान लीजिए पांच नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है तो पहले तो हमें पांच वेरिएबल्स बनाने होंगे जैसे मान लीजिए ए अब ये छह भी हो सकता है सात भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं यहां पर लिख देता हूं ए पहला वेरिएबल हमने बनाया ए और ये किस टाइप का वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ठीक है तो ये लिख दिया मैंने इंट ठीक है फिर यहां पर हम देंगे इनपुट फंक्शन इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और एंटर ठीक है यहां पे क्या लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर ठीक है ये लिख दिया मैंने फर्स्ट नंबर ये लिख दिया हमने फर्स्ट नंबर ओके तो यहां पर यूजर द्वारा एंटर करवाया जाएगा पहला नंबर ठीक है अब इसी को मैं क्या करता हूं कॉपी कर लेता हूं हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम और थोड़ी सी चीजें चेंज करनी होंगी बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा ये तीसरा नंबर हो जाएगा ये चौथा नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा पांचवा नंबर अगर आप छह नंबर का चाहते हैं तो ये छह कर सकते हैं देखिए छह नंबर का हो जाएगा तो यहां पे एंटर सेकंड नंबर कर दीजिए देंगे अलग अलग वेरिएबल का नाम देंगे ये थोड़ा सा लेंदी टास्क जरूर होगा लेकिन ये कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज आपको समझ में आएगी बात कि एवरेज कैलकुलेट कैसे करना है प्रोग्रामिंग करनी कैसे है ठीक है तो ये हो गया और फिर यहां पर देखिए ये डी के बाद ई e करेंगे फिर यहां पर एफ कर देंगे एट लास्ट क्या करेंगे एफ करेंगे ओके तो ये एफ तक हमने कर दिया है पूरा ओके अब हम क्या करते हैं नीचे आते हैं और यहां पर टोटल नाम से एक और वेरिएबल बनाते हैं टोटल नाम से बना लिया एक और वेरिएबल और टोटल नाम से वेरिएबल हमने बना लिया टोटल इज इक्वल टू क्या करेंगे टोटल में हम इन सबको ऐड कर देंगे A plus B plus C plus D plus E plus F तो इन सबको हमने टोटल में ऐड कर दिया आई बात समझ में अब ऐड करने के बाद प्रिंट करवा देंगे इसको तो चलिए एंटर करके नीचे आ जाइए अब यहाँ पे प्रिंट लिखिए ठीक है तो प्रिंट करवाते समय केवल क्या लिखते हैं पाइथन में प्रिंट लिखते हैं तो ये बात आपको ध्यान देनी है पाइथन में केवल प्रिंट ही लिखा जाता है प्रिंट करवाने के लिए तो किसको प्रिंट करवाना है तो हमें टोटल प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टोटल को प्रिंट करवाना है तो केवल टोटल लिख देंगे टोटल हो गया ठीक है अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं यहाँ पे कॉमा लगा देंगे कॉमा ये कॉमा लगा दिया और फिर यहाँ पे कर देंगे total T O T L okay इतना हो जाने के बाद फिर एंटर करके नीचे आएंगे अब एवरेज की बात करेंगे एवरेज तो यहां पर लिख देता हूं एवरेज कुछ इस तरीके से एवरेज लिख दिया हमने एवरेज लिखने के बाद क्या करेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे और क्या देंगे यहां पर लिखेंगे टोटल टोटल अब कितने सब्जेक्ट हैं फाइव हैं सिक्स हैं सिक्स हैं तो यहां अपॉन सिक्स कर दीजिए हो गया अब फिर दोबारा से प्रिंट का यूज कर लीजिए तो यहां पे लिखिए प्रिंट ऑपरेंट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहां पे लिख दीजिए केवल एवरेज क्या लिखना है एवरेज इस तरीके से लिख दीजिए एवरेज और एवरेज को लिखने के बाद क्या करना है एवरेज को जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका एवरेज प्रिंट हो जाएगा यहां पर कॉमा देकर के खाली लिख दीजिए एवरेज बस हो गया काम अब हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाना चाहिए अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन कर लेते हैं तो ये हमने प्रोग्राम रन किया यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर तो यहां पर कोई नंबर एंटर करते हैं लाइक हमने 55 एंटर किया फिर एंटर प्रेस किया तो यहां पे आ रहा है एंटर सेकंड नंबर यहां पे 3 एंटर किया फिर यहां पे आ रहा है एंटर थर्ड नंबर तो यहां पे 66 एंटर किया 33 एंटर किया ठीक है 33 एंटर करने के बाद फिर एंटर किया तो यहां पांचवा नंबर भी पूछ रहा है फाइव नंबर तो यहाँ पे हमने थ्री एंटर कर दिया और यहाँ पे सिक्स कर रहा है तो सिक्स में सात टाइप कर देते हैं और इसका एवरेज आपके सामने है इसी तरीके से कोई भी एवरेज कैलकुलेट करना होगा तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं बात समझ में आ रही है अब देखिए यहाँ पे फिर एक बार इसको फिर से रन तो करवाई दिया मैंने यहाँ पर आकर के अब एंटर करते हैं six three four seven eight eight अब देखिए ये एवरेज कैलकुलेट हो गया ठीक है सिक्स आ गया एवरेज तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ एवरेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आगे और भी वीडियोस आएंगी जो डेफ यानी कि डिफाइन की बात करनी है तो वो आगे चल करके मैं करूंगा ठीक है तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video